こちらに耳を傾けてくださいありがとうございます邪魔はさせません丁寧にお願いいたしますねさようなら行こな集中してくださいこれも忍者

しませんわ発見品を受け取ってくださいいうことが発見 <laughs> 一発で吹っ飛ばす なりなさい具合の悪い方からお亡くなりになりなさい 大事に使ってくださいね なりになりなさい補給品を受け取ってください補給品を受け取ってください Okay. 你 <laughs> 看

すぐにかいます分析完了弱点は目標を抜くお役に立ちましたら幸いです 悪くなここを抜けたはずなのに絆流忍法の勝利です